Olá pessoal, tudo bem? Eu vou de férias amanhã com o meu pai e vamos para uma casa, vou gravar umas cenas, vou fazer uns vídeos. Espero que vocês gostem, ok? Se gostarem não se esqueçam de deixar o like, uh, subscrevam o canal. E então é isso, amanhã vamos sair daqui cedo. Eu vou tentar gravar cenas para trazer uh, para o canal. E então, yeah, é, era só isso que eu vim dizer e espero que vocês gostem do vídeo, ok? Fiquem bem. Está a jogar agora o o Freitas, o português no ténis de mesa, nos Jogos Olímpicos. Hum? Grande aí representando Portugal ali. Thelma Monteiro também ganhou uma medalha de bronze no judo. Muito bom. Então é isso. só uma segurança preferida. aí no café. Eles vêm no café, uh, diz, têm as chaves delas. Vamos lá. Olha. Oh, oh, oh, Passamos, pois. Olha, ó Zé. Tem uma mulher que vai com a reda. Fudeu, fudeu. Não, não fudeu nada, ela para. Obrigado. Era para ir aí, mas podíamos tirar com <laughs> Olha lá. Vê lá, vê. Olha lá, caralho. calma, calma. Está tudo controlado. <laughs> Vê lá.